Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal da Diálogos do Sul no YouTube ou no Facebook, né? Depende de onde você está nos vendo. Hoje nós temos uma entrevista muito especial com o líder indígena venezuelano José Gregório Dias Mirabal, que é coordenador da COICA, a coordenação das organizações indígenas da Bacia Amazônica. Bom, ele conversou com a gente na última quinta-feira, diretamente de Madrid, onde ele estava participando da COP25, que é a Conferência da ONU para Mudanças Climáticas. E aí, como vocês <laughs> verão no vídeo, eu estou agora com uma roupa diferente, com um cabelo diferente, porque eu estou gravando este vídeo né, depois da gravação é, da nossa entrevista. Entrevista essa na qual a gente fala sobre a expectativa que os povos indígenas têm a respeito do Papa Francisco na questão dessa luta né, das contra as mudanças climáticas e as expectativas com relação aos resultados da própria COP25. Ele fala também sobre o desmonte e as agressões de Jair Bolsonaro com relação às políticas indígenas e também a questão ambiental, e fala sobre todo o processo complexo de desenvolvimento envolvendo a preservação ambiental. Mas antes de começar com o vídeo, eu quero reiterar com vocês que nós temos uma campanha de financiamento coletivo que é realizada no Catarse, no endereço que você já conhece, que é www.catarse.me barra Diálogos do Sul. Essa campanha no Catarse que garante que a gente esteja aqui que é o que nos dá fôlego né, para fazer esses conteúdos, conteúdos cada vez melhores, conteúdos cada vez mais interessantes para vocês. Então pedimos a todas e todos que puderem, obviamente, que façam uma assinatura mensal. Custa menos que 50 centavos por dia. É bem menos que um cafezinho, né? O cafezinho está bem caro ultimamente. E esse valor é que ajuda na continuidade da nossa revista. Bom, e claro, já ia me esquecendo, é importante dizer para vocês que a entrevista foi feita em espanhol, mas é, fizemos todo um trabalho para traduzir e legendar este conteúdo. Então você pode ativar as legendas tanto no YouTube quanto no Facebook. Bom, era isso. Desfrutem, espero que vocês compartilhem e que gostem tanto é, dessa conversa, né? Gostem tanto dessa entrevista quanto eu gostei de conversar com José Gregório Dias. É isso, um forte abraço e acompanhe. É, José Gregorio, antes que nada, quero agradecer muitíssimo por este, este rato que, que, vamos conversar agora. Muito importante falarmos do tema de los pueblos indígenas, sobretudo em Brasil, donde vemos una confrontación, un avance en contra los derechos indígenas. Antes que nada, me gustaría, por favor, que nos dijera cuáles son los temas que la COICA está llevando ahí para la COP25, cuáles son los principales aspectos que, los gobiernos tienen que arreglar, que resolver sobre ese tema. Bueno, en primer lugar, bueno, un saludo eh, a todo el, pueblo de Brasil, de la cuenca amazónica y de todas las personas que nos puedan ver por estos medios. La COICA ha venido a Madrid en primer lugar, a dar seguimiento a, a los acuerdos firmados en base a un documento muy importante que fue el Acuerdo de París. Y ese como un objetivo. El segundo objetivo, a posicionar un poco la situación del el tema de, defensa de defensores, defensores de la vida, de hombres y mujeres que está en una situación muy grave en la cuenca amazónica, sobre todo en Brasil y Colombia, que es donde hay más casos recientes y desde hace ya varios años. Y también hemos venido a exigir más compromiso en el tema de los logros que están haciendo nuestros países en el tema del cambio climático y el tema de derechos. También hemos, venido a presentar experiencias exitosas desde los pueblos indígenas con respecto a nuestro aporte para frenar el, el, calentamiento global o el cambio climático. Entonces hemos venido eh, representación de hombres, de mujeres, de juventud, y aquí nos hemos encontrado pues, desde Brasil con la PIP y la COYAVE. De Bolivia ha venido la CIDOP, desde Venezuela ha venido Orpia de la Amazonía venezolana, desde la Guyana Francesa ha estado nuestra representante de las mujeres, de la FOAC, y desde Perú eh, los hermanos de AIDESEP y de, por supuesto de Ecuador, de la Confenia, que en estos momentos está un proceso muy importante en la Amazonía ecuatoriana y, y a nivel de país. Entonces eso sería un poco lo que hemos venido a posicionar y hoy dimos nuestra última conferencia de prensa sobre qué hemos logrado, que hemos visto que no se ha avanzado y hemos convocado por una cumbre mundial sobre el tema de la defensa de la Amazonía con los jóvenes, con las mujeres, con la juventud y por esa preocupación que tenemos de que se visibilice nuestra lucha y nuestros aportes y podamos sumar a mucha gente que hemos encontrado aquí que quiere defender al planeta. Usted me hablaba al respecto de experiencias exitosas ¿no? de los pueblos indígenas en ese tema eh, de contención del avance del calentamiento global. ¿Podría contarnos un poco de esas experiencias? Bueno, la, la primera experiencia que ya dio sus resultados y que va para una segunda fase es el Red Indígena Amazónico, llamado Ría 1 que está en la reserva Amaracaeri de la selva peruana. Ya ha terminado, ha culminado con éxito, ha, ha sido desarrollado pues con aliados y allí realmente se ha frenado el tema de la minería ilegal, el tema de la contaminación, eh, hay una conservación del territorio realmente hecha por los pueblos y comunidades indígenas de esa zona y eh, ha sido certificada por, por, los países que han apoyado, en el caso de Noruega, Alemania, y se ha lanzado como una experiencia exitosa donde los pueblos indígenas, sus autoridades, las comunidades han desarrollado un, mecanismo eh, eh, mecanismos desde la visión indígena que pueden eh, frenar pues, la deforestación, la contaminación y por una parte esa, ¿no? E, ese es un mecanismo donde están involucrados las autoridades locales que en este país se llaman gobernadores, en otros países se llaman provincias, eh, alcaldes locales, organizaciones indígenas, autoridades tradicionales y el gobierno nacional. Ahí se logró esa articulación. Pero también eh, hemos presentado eh, experiencias donde no hay apoyo de los estados ni hay apoyo de, de los gobiernos locales, pero sí las organizaciones a través de sus mecanismos han logrado por ejemplo, no permitir que entren las petroleras, las mineras, y en este caso el tema de la autonomía y la autodeterminación, por ejemplo, con, con el grupo Shuar que son las cuencas sagradas, donde se está trabajando duro con el tema de las autonomías eh, locales, las autoridades tradicionales, donde han puesto reglas, eh, no han permitido que entren sin una consulta previa, sin respetar a las autoridades tradicionales, y eso más que todo ha tenido muchísima fuerza en la frontera en Perú y, Ecuador. Y eso precisamente ha sido una de las causas de lo que ha acontecido en el Ecuador, donde se está diciendo que a través de ese proyecto de Cuenca Sagrada se debe dejar el petróleo bajo tierra, que se deben mirar alternativas desde el bosque, desde los pueblos indígenas, y eso fue una de las principales causas que el gobierno de Ecuador pudiera eh, un poco frenar las políticas extractivas en, en, ese país, en Ecuador, pero todavía eso, por ejemplo, aquí en la cumbre de Madrid, todavía los países siguen insistiendo en las inversiones en minería, petróleo, agronegocio, fracking, entonces eso todavía sigue siendo una preocupación para la COIP y ustedes proponen como una otra, otra forma de desarrollo, una otra mirada con relación a, la utilización de, los combustibles fósiles. Ese debate es un debate amplio y que está siendo hecho por un montón de gente en todo el mundo. ¿Cómo ustedes piensan ese tema de desarrollo, de esa mirada desarrollista? Bueno, en primer lugar hemos dicho acá que nosotros no estamos en contra del desarrollo. Para nosotros está claro de que este modelo económico ha fracasado, pues, porque está contaminando mucho el planeta, se está haciendo mucha destrucción en los territorios. Pero lamentablemente este modelo todavía sigue teniendo el apoyo de las empresas y de los bancos grandes del mundo que todavía siguen insistiendo en este tipo, en este modelo de desarrollo y en este modelo de desarrollo extractivo, minero y que hace mucho daño a, los territorios indígenas. Entonces, nosotros hemos coincidido, por ejemplo, con la PIB de Brasil, con la COYAVI de Brasil también, con la OPIAC de Colombia, que son los países que tienen el alto índice de de asesinato de liderazgo de líderes y lideresas indígenas por el tema de territorio. Y eh, hemos coincidido en las calles. Aquí hemos caminado, por ejemplo, con Greta, hemos caminado con Sonia. Estamos planteando de que desde afuera se en esa visión que están discutiendo los países, porque donde toman decisión los países todavía nosotros no podemos entrar, no podemos, solo tenemos voz no tenemos voto y muchas veces ni siquiera nos permiten estar a donde ellos se reúnen. Entonces hay una visión de resistencia desde Brasil donde el presidente Jair Bolsonaro realmente eh, está imponiendo un modelo de desarrollo que está atentando contra la vida, está violando los derechos de la naturaleza y los derechos a la vida de los pueblos indígenas y en Colombia también de una u otra manera es la misma situación. Entonces nosotros hemos dicho que acá se han firmado acuerdos y convenios en estos días, pero queremos que vayan más allá de una firma o declaraciones. Entonces, por ejemplo, el acuerdo de Escazú que se acaba de firmar, pero una vez regresan no se quieren reunir con los pueblos indígenas. O sea, se reúnen aquí, firman, pero allá eh, eh, realmente no hacen lo que dicen aquí. Nosotros estamos, ante eso, estamos proponiendo de que ese modelo de pacto de Leticia que ha firmado Brasil-Colombia, ese acuerdo de Escazú que acaba de firmar Colombia, no se puede hacer sin, la presencia de los pueblos indígenas sin la, articulación con el, Estado, con, con, los pueblos indígenas. Y nosotros estamos diciendo, hay un modelo de desarrollo que tiene que tomar en cuenta las alternativas económicas de los pueblos indígenas. No puede ser solo el oro, el petróleo, la ganadería, la palma aceitera, sino en la selva está el aire, está el agua, que es muy preciado, está la artesanía, está el turismo bien controlado, están nuestros productos locales que salen de la textura de los árboles o de, de las frutas autóctonas, están los conocimientos indígenas sobre el tema de de la medicina que respetando los derechos de propiedad intelectual pueden beneficiar a la humanidad y pueden beneficiar a los pueblos indígenas y, son sostenibles, o sea, no destruyen eh, la Amazonía. Estamos por una parte protestando, pero por otra parte estamos proponiendo. En ese sentido de proposición, incluso, el Papa Francisco ha tenido un rol importante y está trayendo ese debate también. ¿Cómo ves ese protagonismo del Papa? ¿Está de acuerdo? ¿No está? él tiene una una aproximación con los movimientos eh, sociales. Bueno, ¿cómo, ¿cómo ves eso desde la mm, COICA? Bueno, nosotros tuvimos un proceso el año pasado de consulta con la REPAN a nivel de la cuenca amazónica a través de las organizaciones con COICA y eso luego del encuentro en Puerto Maldonado y luego de la consulta del documento de Laudato Si y, la propuesta del Sínodo Amazónico, eh, participamos la discusión interna del sínodo en Roma. Me correspondió a mí llevar la, posición final de COICA. Eh, tuvimos 25 días reuniéndonos internamente, pues, por primera vez en un espacio solo cerrado, solo para los cardenales y obispos, la estructura del Vaticano, hubo una voz de las organizaciones indígenas con una propuesta. Entonces, básicamente, en primer lugar, oímos de la voz del Papa el compromiso de salvar la selva amazónica, pero no solamente del discurso, sino con puntualizaciones como por ejemplo que ellos se están comprometiendo a acompañar la voz y la lucha por el tema de la vida de los defensores y defensores de la naturaleza. Que la iglesia se convierta en un aliado y denuncie los crímenes que se están cometiendo contra la naturaleza y contra el ser humano, en este caso contra los pueblos indígenas. Eh, otro acuerdo es que la estructura de la iglesia salga más allá de, los púlpitos o de las misas dominicales y además de hablar de la Biblia, también haga un trabajo educativo de formación y acompañamiento sobre los derechos de los pueblos indígenas, conjuntamente con los indígenas que forman parte de la Iglesia Católica que están haciendo vida en la Amazonía. Entonces, no solamente hablar de la Biblia o hablar de Dios, sino hablar también de la realidad que está pasando en la Amazonía. Ese es otro compromiso muy importante. Y luego eh, también eh, la iglesia se compromete a activar la estructura que es enorme, Hemos visto que la iglesia está en todas partes del mundo, no solamente en la Amazonía, y que ellos hagan un esfuerzo más allá de una declaración, más allá de un apoyo por las redes, más allá de una oración, ellos puedan presionar para que nuestros gobiernos de América Latina, de la cuenca amazónica, también no reciban financiamiento o apoyo cuando se trate de actividades extractivas, nocivas para la Amazonía y todas esas propuestas recibieron un, de manera general un apoyo, porque sin el apoyo de más del 50% de la estructura de la iglesia no iba a ser aceptada esa propuesta de los pueblos indígenas. Y en la votación final se logró más del 60% de apoyo, pero sí hay un sector de la iglesia que no estuvo de acuerdo, pero se logró la mayoría y fue aprobado este, estas propuestas que luego el Papa en su momento, que debería ser en el primer trimestre de 2020, no sabemos porque esa es una decisión del Papa, que él apruebe el documento y se convierta como un instrumento avalado por el Vaticano para hacer un plan de acción con los pueblos indígenas en la Amazonía. Entonces eso para nosotros ha sido un logro y que ojalá se pueda materializar en el 2020. Muy bien, y usted comentó al respecto de Greta y también de Sonia Guajajara. ¿Cuál es el, rol que, que, juegan los jóvenes indígenas y las mujeres indígenas en esas discusiones en, esos mecanismos y esas ideas, proposiciones para frenar el calentamiento global, pero también en defensa de, la continuidad de los pueblos indígenas en, nuestra región. Bueno, allí son dos luchas que tienen el mismo objetivo, que es la vida, que es poder respirar aire puro, que es tener garantías de que nos que no te maten o te asesinen por defender la naturaleza o, defender los derechos humanos. Eh, pero son dos realidades distintas. Por una parte, Greta es una niña que, que hemos acompañado desde el primer momento que alzó su voz el año pasado y que ha generado un movimiento mundial contra el cambio climático y contra las empresas y contra los gobiernos que más contaminan, pero ella como lo dije, tiene un año luchando y qué bueno que haya movido las la fibras emocionales de, la humanidad, sobre todo de los niños y los jóvenes. Eso lo valoramos. Pero por otra parte, nosotros ya tenemos más de 50 años luchando por los derechos de la naturaleza y de la vida y eso muchas veces no es noticia. Entonces, por eso hemos decidido apoyar y juntarnos con ella y valoramos su lucha, su valentía a pesar de su juventud y ha sido un, ejemplo para muchos jóvenes indígenas de la Amazonía también. En el caso de Sonia y de la compañera, las mujeres pues de Brasil y de la Amazonía, en este caso también nuestra organización amazónica, la, Coyabi, donde está Nara que la acompaña también, hemos venido diciendo que Brasil está las mujeres indígenas de Brasil y las mujeres indígenas, en este caso esta niña Greta, están en resistencia, están en lucha eh, a nivel del planeta y que nosotros acompañamos allí. En el caso de, Sonia y de Narabare, eh, están representando la voz de muchos hermanos que han sido asesinados eh, este año, el año pasado, y que hay mucho dolor y que su lema principal, ni una gota más de sangre, eh, ha recorrido Europa mientras estuvimos en, Roma con el Papa. Ellos estuvieron con nosotros ahí. Ahí se inició su gira por toda Europa. Fueron a los parlamentos, hablar a los gobiernos, hablar al pueblo europeo y lograron muchas cosas. Una de ellas es hacer conciencia a empresas que han financiado esta, eh, este tipo de desarrollo que está matando a nuestros hermanos y hermanas. Entonces ellos luego de esa gira por, por Europa lograron llegar aquí a la COP y seguimos trabajando juntos. Aquí nos juntamos todos, pero sí estamos con mucha preocupación, ahí cerramos nuestra participación, pero vemos que no se están cumpliendo los acuerdos de París, la decisión del tema de derechos humanos, derecho a los pueblos indígenas, derecho a la consulta previa, se va a decidir el fin de semana, después que se vaya todo el mundo como siempre, y lo más seguro es que lo van a dejar para la próxima COP, porque quieren seguir teniendo luz verde, una carta blanca para seguir explotando los recursos naturales en cualquier parte del mundo, sin la consulta de la gente, en este caso los pueblos indígenas. Entonces eso nos preocupa y por eso seguimos en resistencia. Bien, una cosa que no puedo dejar de preguntarte es que como venezolano que eres, aquí en Brasil un tema que tiene mucha repercusión es el de los indígenas warao, que vienen de Venezuela, llegan al norte de Brasil en una situación a la vez muy de precariedad y viven en las calles, en una situación a la vez de miseria eh, aquí en Brasil. Entonces, ¿cómo, cómo ves ese tema y qué está haciendo también el gobierno venezolano por su parte para arreglar eso. Bueno, mira, eh, el tema del, del pueblo guarao, eh, yo tengo un año en la COICA. Cuando fui al Congreso de la COICA, no era coordinador de COICA, yo tuve que entrar por la frontera de Santa Elena y Guairén y Boavista para entrar a Brasil. Y allí eh, tuve una reunión con los hermanos Guarao el año pasado y en, mi paso por allí eh, yo hablé con ellos, lo visité y en ese momento no estaban en las calles, estaban en un comando del ejército. El gobierno de Brasil se los llevó a un puesto militar y ellos allí estaban siendo atendidos, pero con una visión totalmente distinta, muy militarizada, y ellos manifestaron, es lo que me decían, porque yo no soy de esa zona territorial de ellos, yo soy de otra parte de la Amazonía. Ellos me decían que salían por falta de atención en la, en la parte social más vulnerable que ellos tienen, que es la alimentación, la educación y la salud, que no estaban recibiendo la atención necesaria en su territorio de parte de su país, que es Venezuela, y que por eso estaban allí en Brasil, en Boavista. Luego yo voy al Congreso y cuando retorno vuelvo a visitar. Para esa fecha, el año pasado, todavía no había llegado un funcionario del gobierno venezolano venezolana, ni siquiera el Ministerio Indígena, ni siquiera un funcionario de Relaciones Exteriores de Venezuela por el tema político, por las diferencias políticas entre el gobierno de Jair Bolsonaro y Nicolás Maduro. O sea, nosotros, nuestra posición ha sido que mucho más allá de las diferencias políticas están los derechos a la vida, los derechos sociales, culturales, económicos pero lamentablemente la, lucha política por las ideologías a ese muy alto nivel ha dejado de visibilizar los derechos de la gente que está abajo. Entonces se pelean arriba por temas ideológicos, económicos y nuestra gente abajo eh, exigiendo pues eh, atención. Entonces eso con los hermanos Guarao, eso no ha cambiado todavía. Entonces, esas decisiones, por ejemplo, eh, para este momento ya son mucho más los hermanos Guarao que están en Brasil. Eh, hay un apoyo de ACNUR, una parte, un dinero que se le está dando al gobierno brasileño para apoyar, pero eso no es suficiente. Pero no solamente eso está pasando en Brasil, también está pasando en la frontera con Colombia. Los hermanos Jibi de Venezuela, en el caso de Puerto Carreño, Puerto Inírida, es la misma situación o sea, hay muchos hermanos allí por la misma, eh, o sea, e, es, el, mismo, el, mismo motivo, o sea, educación, salud, alimentación, bienestar, y en este caso es la, eh, eh, se presenta la misma disyuntiva, o sea, tema político, tema ideológico, el gobierno de Colombia no, roto relaciones con el gobierno de Venezuela y al final le toca a Naciones Unidas, al gobierno colombiano, apoyo extranjero y la participación del gobierno venezolano no, no se está bien. Entonces nosotros como COICA fuimos eh, hace cuatro meses a Venezuela a reunirnos con las autoridades, en este caso, organizaciones nacionales de Venezuela, indígenas, buscar una, una reunión con las autoridades venezolanas este caso con Ministerio de Relaciones Exteriores, con un poco para, para hacer la conexión, para ver qué podemos hacer conjuntamente, COICA, gobierno venezolano, gobierno brasileño. Hemos hablado con la diputada Joenia Guapichana, que es la única diputada indígena, está muy motivada para... Pero lamentablemente el gobierno venezolano está negado pues, a cualquier eh, discusión, cualquier articulación, cualquier acción con el gobierno brasileño y con el gobierno venezolano, es el colombiano. Es lamentable que no exista esa capacidad de, de estar por encima de las diferencias políticas y económicas o de ideologías y no pensar en nuestros hermanos. Pues. entonces, nosotros todavía vamos a seguir insistiendo porque realmente la ya no está en esa gran capacidad que tiene la ONU o que tiene ACNUR para hacer una incidencia, pero eh, con las organizaciones indígenas estamos tratando de ya ir a las autoridades locales, gobernaciones, alcaldías, para ver si con ellos se puede hacer algo en la frontera. Muy bien, y yo agradezco muchísimo, José Gregorio, por ese, por ese rato con nosotros y quiero dejar aquí el micrófono abierto si quieres dejar un último mensaje o si quieres hablar de algo que no te pregunté, pero que te gustaría eh, decir al pueblo brasileño. Tiene ahí el espacio que necesite para hacerlo y los micrófonos y aquí toda el equipo de Diálogos del Sur están aquí abiertos al tema de ustedes y las demandas que ustedes traen. Bueno, solamente compartir eh, con los hermanos de Brasil eh, que tuve una experiencia de aquí en la COP que me dio una visión de lo que está pasando en Brasil. Eh, yo estuve en una reunión donde estuvieron los, el movimiento indígena de Brasil, Coyabia, Pip. Estuvimos nosotros, pero también estuvieron los diputados que representan al, presidente Jair Bolsonaro. Entonces ahí se vieron las dos visiones muy marcadas de los diputados que defienden los agronegocios, defienden las inversiones en la selva brasileña y, no permiten un, debate constructivo, sino que, bueno, que los indígenas están en contra del desarrollo, que la PIB, Sonia, solo anda protestando y, no permite el desarrollo de Brasil cuando eso, para nosotros, eso no es así. Nosotros estamos con el pueblo indígena de Brasil, con la Coyabi, con la PIB. Eh, estamos muy dolidos por los asesinatos de los hermanos Guayayara. Eso no es mentira, eso es, eso es cierto y está demostrado de que lo que está pasando en Brasil es por la ampliación de la frontera agrícola hacia la selva, hacia la selva amazónica brasileña y eso está generando un problema con los ganaderos, con los empresarios que creen que en la selva no hay nadie, que no tienen que pedir permiso a nadie y no están respetando los derechos de los pueblos indígenas. Entonces ahí hay una situación muy grave que se está denunciando a nivel internacional y COICA, como COICA estamos apoyando a nuestros hermanos y ojalá que a través de otras instancias, de las presiones de los gobiernos de Europa, se pueda lograr que se respete la vida y que se salve la Amazonía brasileña. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo.